photoshoot untuk sebelum koas kalau buat yang belum tahu koas itu apa ya kalau kalian kuliah kedokteran terus kalian uh, udah lulus dapat sarjana kedokteran nanti kalian harus melewati koas dulu supaya bisa jadi dokter yang beneran ya kira-kira seperti itulah nah jadi sebelum kita koas di rumah sakit uh, temenku ngajakin buat um, photoshoot Oh ternyata masih ada wujud radio dari tadi sore ya kalau berisik hmm ya udah ikutin aja ya Hi guys, we arrived. Gak apa-apa, aku juga. Bu. Iya, maci, iya. Iya, aduh, iya. Iya, aduh. udah. Masuk ke sana teh. eh tau nggak baru tadi pagi aku baca guys harus pakai coklat ya ibu bedak <laughs> coklat I don't have any ini kalau ngambil tuh bayar ya nah kok boleh kalau mau bayar boleh bayar bayar oh boleh makasih yang aku ambil yang murah ya Kenji Jadi kita gitu ya, atau kita motor di sini bebas, gue ada tunangan. Terus ini Nelia ngapain jadi sundel di sini? Ikut aja. Ikut aja, tapi nggak bayar. Oke, terus gitu jadi Enggak, aku dibayar sama duit ya. Kita giliran teh. Nah, kalau aku mau makan. Di, kita giliran sebenarnya aku udah tadi. Ya dulu. Ya, aku tadi. Aku udah tadi. Sekarang saatnya ngevlogin Ratih. Cepet-cepet deh, cepet deh. Kar-kar pinjemin saya tas tak enggak ya. kalian temenan ya terus kayak temenan nggak marah deh enggak iya kan membantu Oke mau yang terbagus apa enggak? Coba berdiri teh. Nah. Ini sebelah. Pantasnya ini sebelah. punya fake account kan gak rate punya fake account kan ke punya fake account kan di mana? Di Karena aku mau vlog. Ini adalah second look kita. Sekarang kita mau fotoan lagi pakai baju koas. You. Oke santai aja, kalau aja. Satu, dua. Yay, and this is the last look guys. Hai, baju ketiga yang bakal selesai. Thank you buat yeah. Subito. Lihat bajunya tuh dibalik. Karena awalnya tau nggak bajunya kayak gini macam-macam jelas Mbak. Bye bye guys. Thank you for following my routine